ඔයාලට මතක ඇති දැනට ටික දවසකට කලින් මම වීඩියෝයක් කරා මෙන්න මේ චාකෝල් පෙන්සිල් ගැන එතකොට මම දැනට චාකෝල් සම්බන්ධව වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ඔයාලට මම මෙන්න මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන කාඩ්ඩෝයට පෝලිමේ ගිහිල්ල බලන්න පුළුවන් පැතු වෙලුවනේ කවන්න ඉතින් මිත්‍රවරුණි අදමං ඔයාලට කරන්න අදන්න මෙන මේ චාකෝල් පෙන්සිල් ගැන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අදමං ඔයාලට කරන්න හදන්න මෙන්න මේ මෙන්න මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් ගැන වීඩියෝ එක චාකෝල් ගැන කරපු වීඩියෝක බැලුවන ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා චාකෝල් කියන්න මොනවගේ මීඩියම් එකක්ද කියලා ඉතිං සේරම චාකෝල් ගැන කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒ ලිංක එක මෙන්න මෙතනින් දාලා තියන්නම් ඒවගේම තමයි ඔයාලට අද දැනගන්න පුළුවන් මෙන මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් ගැන චාකෝල් කියන්නේ පුච්චපු ශාක කොටස්වලට ඒවගේම තමයි කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් කියල කියන්නේ මේ පුච්චන ලද ශාක කොටස් නැන්දං අඟුරු යම් කිසි මට්ටමකට එනකම් කුඩු කරලා ඒක පීඩනයක් යටතේ ගම් සහිතව බන්ධනයකට ලක්කිරීම තමයි මෙන්න මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල්ල සිද්ධ කරලා තිය ඉතින් මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විධාකාරයේ චාකෝල් ඇඳීම් වලට එතකොට ගොඩක් කලාට මේ කම්ප්‍රෙස් චාකෝල්වල අපිට බලාගන්න පුළුවන් හළුපාටට උරු හෝ අල්ටමරින් පිග්මන්ට් එකක් තියෙන කම්ප්‍රෙස්්චාකෝල් ඒවගේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් කිසිම පිග්මන්ට් එකක් නැති තනිකරම අඟුරුවලින් හදපු කම්ප්‍රෙස්්චාකෝල් ඉතිං අපිට කම්ප්‍රෙස්්චාකෝලුත් අර අපි චාකෝල් පැන්සල් ගැන කතා කරාදි කතා කරා වගේම මේකෙදිත් අපිට බලාගන්න පුළුවන් සොෆ්ට් මීඩියම් හාඩ් කියලා චාකෝල් ස්ටික් වර්ග තුුණා සමහර බ්‍රෑන්්ඩොලදි මේක එච් සහ B නම්බර් විදියට සාමාන්‍ය ග්‍රෆයිට් පැන්සල් නම් කරන විදිටම නම් කරලා තියෙනවා ඒකත් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන කම්ප්‍රස්්චාකෝල් බ්‍රන්් එක මොන්ට් මාට කියන බ්‍රන්් එක මේකත් මමර කිව්වා වගේම මේ ඔරිජිනල් බෑන්් එක නෙමෙයි මේ බ්‍රන්් එක මොන බ්‍රන්් එක චයිනිස් ප්‍රඩක්් එකක් විදිට තමයි ඔයාට මේ ගන්න පුළන්ගෙන ගැන මොන්ට් මාට කම්පැනියගෙන් ලයිසන් එක අරගෙන ඒ ලයිසන් එක යටතේ චීනති නිෂ්පාදනය කරන ලද මොන්ට් මාටේ චාකෝල් ස්ටික්්‍යත් තමයි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට ලෝ ලෝකල් ආර් සප්ලාය කෙනෙගින් මේ හැම දෙයක්ම මිලදී ගන්න පුළුවන් එතකොට මෙන මේ චාකෝල් ස්ටික් කල භාවිත නැදන් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන මොනවගේ අවස්ථාවකදිද කියලා බැලුවොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ චාකෝල් ස්ටික්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළන් ගොඩක් කලු පැහැයක් ඕන කරන ඒවගේම තමයි ලොකු පදාස විදියට පාට කරන්න වෙන තැන්වලට ඒ වගේ වැලි උසවලට තමයි අපි මෙන මේ චාකෝල් ස්ටික්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තං චූටි ඩීටෙල්ස් දාන්න දෙන චූටි තැන්වලට පාවිච්චි කරන්න මේක අමා අමාරුයි එහෙම පාවිච්චි කරනවනම් අපිට චාකෝල් එක ශාප්න එකකින් ඇන්නම් වැලිකඩදාශයකින් අපිට අතුල්ලල තමයි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්න මේකත් චාකෝල් පැන්සල් වගේම තමයි සොෆ් චාකෝල් එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට ඒක ගොඩාක්ම සොෆ්ට ඉදියට තියෙන්නේ අතින් අතුල්ලල ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න හරි ලේසි හාඩ් චාකෝල් එකත් අපි පාවිච්චි කරද්දි අර පැන්සල වගේම තමයි මේක අතින් අතුල්ලල ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ටිකක් විතර අමාරුයි මීඩියම් එක මේ දෙක අතරමැද වගේ තමයි තියෙන්නේ ඔයාට මේ ඔක්කෝම චාකෝල් වර්ග ටික එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක චිත්‍රයකදී මේ ඔක්කෝම චාකෝල් වර්ග ටික නැද නැත්නම් වෙන වෙනම විවිධාකාරයේ චිත්‍රවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් කැර එකක් විදියට නැත්නම් එක චිත්‍රයක් එක චාකෝල් විශේෂයකින් විතරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් විශේෂත්වය තියෙන චාකෝල් වලදී මේ චාකෝල් වරයිටීස් ටික ඔක්කොම අපිට එකම චිත්‍රයක් නිර්මාණය කරන්න මික්ස් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කබල මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දැනට අපි ලංකාවේදී හොයාගන්න පුළුවන් හැම චාකෝල් වර්ගයක් ගැනම කතා කරලා තියන්න අපිට මීළඟ මාතෘකාවී විදියට කතා කරන්න තියෙන්නේ ලික්විඩ් චාකෝල් සම්බන්ධව ලික්විඩ් චාකෝල් සම්බන්ධව අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී කතා කරමු සල්ලිවලට ගෙනල්ලා මෙතැදි පෙන්න්න නම්මට බැරිවෙයි ඒවුණට අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී ලික්විඩ් චාකෝල් නැන්න වතුරෙන් දිය කරන්න පුළුවන් චාකෝල් වර්ගය ගැන කතා කරමු දැම් මෙතැන්ති මං ගෙනල්ල දින චාකෝල් විශේෂය නම් ගොඩක් තද චාකෝල් ස්ටික්කයක් කියල කියන්න පුළුවන් හැබයි ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමල්ලා ඇතින නිකුත් කරලා තියෙන චාකෝල් ස්ටික් චෝක ස්ටික් වගේ චාකෝල් ස්ටික් විශේෂයක් තියෙනවා ඒ චාකෝල් ස්ටික් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් එතැන්දි ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් සොෆ්ට් චාකෝල් එක කොච්චර සොෆ්ට් ද කියලා ඉතින් ඔයාලට මේ චාකෝල් මකන්න නීට ඩිරේස එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවගේම සාමාන්‍ය මකනයක් භාවිතා කරලත් මකාගන්න පුළන් හැබැයි ගොඩක්ම තැන්වලද ඇප්ලයි කරන්න සුදුසු වෙන්නේ නීට ඩිරේස එක ලංකාවේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන චාකෝල් අර්ග ගොඩක් සම්බන්ධව අපි කතා කරපු නිසා මෙතනින් එහාට අපි පිටට තියෙන චාකෝල් විශේෂයන් ගැන කතා කරමු ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝයක් කෙනක රැඳිල ඉන්න අප චැනල්ල එක සබස්්‍රයිබ් කරලා නැන්න දැම්මම ගිල සබස්්‍රයිබ් කරලා එහ පැත්ත තියෙන රතුබාට බෙල් නොටිකේෂන් එක දඩංගල එකක් ගහල්ලා අල්ල හැතින කමෙන්ට සෙක්ෂන් එකගේ අප චැනල්ල එක සම්බන්ධව සහ මේ වීඩියෝව සම්බන්ධව ඔයාට තියෙන අප හැදිලි තැන් එතකොට පැහැදිලි තැන් හැම දෙයක් ගැනම කමෙන්ට් එකක් දාන්නමත කරන්න එපා එහනම් ඊළඟ වීඩියෝයෙන් සෙට්ටමු අපි හෙන දැනට ගිල්ල එන්නම් අයිවන් මම ජනිත් මෙයා මේ කළා